Good morning. <clears throat> sì, uh, qui sono le 11 e come dico in questi casi, certo, non proprio una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, oh semplicemente, oh semplicemente David Lynch, It's Me, Chu, 2022, and it's Monday, it enables uh, clear, this moment clear, very clear, uh, morning, very still right now, and uh, 68 Fahrenheit, around 20 Celsius, and uh, this means that it's that day really, really really, really soft like in these days in this period, I think uh, I'm also a bit over because it seems more a, summer climate and a spring climate, but io ah, purtroppo today day 6 of the fever e quindi avendo la febbre ancora non sento completamente questo caldo, ho già detto ieri una sensazione un po' particolare, sto provando comunque in this moment as regard the fever uh, 37 and 76 uh, degrees quindi eh, ieri pensavo che si sarebbe tolta, in realtà già l'altro ieri, ma la febbre così lunga, come andate a vedere i report ieri, come ho detto già, non l'avevo da tempo, ho perso il conto quando non l'avevo. Comunque, eh, mercoledì se ce l'avrò ancora saranno 8 giorni che ce l'ho, quindi oggi è il giorno 6, vabbè, eh, vabbè, ma allora che si tolga domani, lo so, vedremo. Per quanto riguarda il video tutto, non so se lo faccio, nel caso lo faccio ovviamente, è sempre separato da questo quindi occhio <clears throat> anyway as he and you all just see from the window I think that this afternoon temperature potrebbe ancora salire Uh, però um, sì, potrei dire che with this atmosphere we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine però da quello che ho letto in realtà non mi fido perché ho letto che si, potrebbe, si annuvolerà il pomeriggio, quindi al momento non mi fido completamente, per cui vedremo. Per cui set this sopra on the mythical window with the, the orange, red, blue, green water curtain and its green roller shooter and me on the top not visible and in fact in the shot and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva e great day all the people who follow the channel riporsi un saluto a tutti and also I hope you all have a great breakfast io la farò tra poco il mio stomaco brunta anche se ho la febbre ho fame poi soprattutto spero vi possiate consolare appunto con la colazione qualora le vostre parti il tempo dovesse essere brutto. Ci vediamo al video tuts nel caso lo faccio o domani, sperando che sto <laughs> meglio definitivamente.